Thank you. Ce ne puteți spune despre această țară? Hmm? Să fac bani. Ce ne puteți spune despre aceasta? Dar nu are număr! Lui a fost grozavă! Am găsit tot că n-am număr! Ce ne puteți spune despre aceasta? Ce ne puteți spune despre aceasta? Despre ce stare? Eu am fost uh, șeful la trompă. Uite cât vedeam. Și e doar trompă pe de, de engleză și calauză. Părerea. Grozavă! Grozavă! Da! Aaaa! Opa, nebunule! Altceva!